Hi, I'm Siddharth Kanan and I'm going to kickstart my journey with you on the lead speakers. Bring it on! ये करता क्या है ये करता क्या है ये करता क्या है When I started off, उस समय लोग पूछते थे तुम करते क्या हो अनाउंसर हो अनाउंसिंग करोगे और पैसा कमाओगे और जिंदगी जियोगे और आज कोई नहीं पूछता कि मैं क्या करता हूं मिलते हैं तो झप्पी देते हैं या कहते हैं I am proud of you Siddharth and I don't take any of this for granted बहुत बार लोग पूछते हैं कि सिद्धार्थ इतने साल में how is your popularity keep और continuously growing all the time एक कारण है I do not like my self the way I was five minutes back I don't like myself the way I saw my interview five minutes back because every minute I want to keep changing so that I evolve. कभी कभार अपने आप को हीरो मानते हैं स्टार मानते हैं आपके वीडियोस को मिलियन व्यूज आते हैं रेडियो में लोग बोलते क्या आवाज आता है क्या एनर्जी है स्टेज पर you start believing that you know what मैं ही हूं द डे यू डू मैं ही हूं खत्म बॉस अब बताता हूं how do stay relevant Ranveer Singh की कहानी बताता हूं क्योंकि मेरा बहुत अच्छा दोस्त है people relate are energies together एक जमाने में रणवीर सिंह जो कपड़े पहनता था the way use to jump hug people do all these things people are saying Ranveer Singh क्या कर रहा है और 2019 में people believe that's the way to live that's the way to be because Ranveer Singh was ahead of his times उस वक्त अगर रणवीर सिंह और मैं अपने आप को बदलते हम लोग दूसरों की तरह बन जाते जितने भी लोग अचीवर्स हैं वो हमेशा पांच कदम आगे सोचते हैं they believe and they see the future याद रखिए प्रेजेंट में लोग कहेंगे क्या बात है क्या कर रहे हो बट कुछ साल बाद वही लोग बोलेंगे कि आप इंस्टीट्यूशन है आप ऑर्गेनाइजेशन है आप ही आप हो that's what you do remember any idea you want try any way you want live do it घबराना मत लोग थोड़े टाइम के लिए हंसेंगे और एक दिन वही लोग आके आपको शाबाशी देंगे and that's why Ranveer Singh is a phenomenon that's why people like you are appreciating my style अब फ्लैशबैक करते हैं लखनऊ से आया लड़का हु ज्वाइन मिठीबाई कॉलेज और जब मैं पहली बार मिठीबाई कॉलेज जा रहा था मेरे भैया जो ऋषि के हैं एक रेडियो स्टेशन में नामचीन आरजे हैं वो दिल्ली में हुआ करते थे मैंने कहा यू नो वॉट यार मैं लखनऊ से आया हूँ छोटे शहर से आया हूँ मुंबई शहर है यार people won't accept me you know मैं ढीले पैंट पहनता हूँ क्लोथ सेंस नहीं है मुझे तो मेरे भाई साहब ने मुझसे एक चीज़ कही कि जब तुम कॉलेज के क्लासरूम में घुसोगे हर इंसान से जाके बोलो हाय मैं हूँ सिद्धार्थ कनन और मैं लखनऊ से आया हूँ I love to be friends with you so जब लोग F I G C class eleventh में बैठे थे सब लोग मैं इकलौता आदमी था Who went to 108 students in the class and said hi मैं हूं सिद्धार्थ कनन मैं लखनऊ से आया हूं and out of that every person gave me a smile back. And that day, I started really feeling very, very confident about Mumbai city. उस दिन मुझे रियलाइज हुआ कि अगर आप नेचुरल हो रियल हो एज ए ह्यूमन बीइंग और दिल से चीजें करते हो पूरी दुनिया आपको एक्सेप्ट करेगी I remember I did a radio demo Which was done in a room जहाँ पे पंखे की आवाज़ आ रही है किचन की साउंड आ रही है and I went and played it to this radio station call times F M and उस इंसान ने मुझसे बोला यार मुझे यही चाहिए पर तो मैंने कहा मैं चौदह साल का लड़का हूँ मेरी आवाज़ भारी नहीं है आ, मैं कैसे रेडियो शो करूंगा उसने कहा आवाज़ की बात नहीं होती है तुम्हारा पर्सनैलिटी बहुत डेयरिंग है and just be like that और मुझे याद है जब मैं पहली बार अमिताभ बच्चन साहब को इंटरव्यू करने गया था मैं 16 साल का लड़का था हाथ पैर कांप रहे थे और बच्चन साहब ने मुझे देखा eye to eye and then suddenly mister Bachchan से कितने साल के हो मैंने कहा सर सोलह साल का हूँ कहाँ से हो मैंने कहा लखनऊ से सर अरे यार मैं तो अलाहाबाद से हूँ and then I realise he started talking to me as if Amitabh Bachchan वो सिक्सटीन ईयर्स ओल्ड और एक और सीख उसमें हुई ये कि चाहे मैं एक इंटर्न के साथ बात करूं या एक सीनियर एग्जीक्यूटिव के साथ बात करूं कॉर्पोरेट आइकॉन के साथ बात करूं हर इंसान को लगना चाहिए कि सिद्धार्थ कनन मेरा बेस्ट फ्रेंड है you have to start relating to people as if you are there as जैसे अनिल कपूर साहब अगर आप उनसे बात करो लगता है कि अनिल कपूर अगर आप 20 साल के हो तो आपसे 20 साल के लड़के की तरह बात करते हैं अगर आप 40 साल के हो he talks to exactly like that it's about understanding human beings listening to human beings and giving your perspective back मैं बहुत सक्सेसफुल होने लगा I start doing television I start doing voice overs I start doing events I remember hosting a corporate award show where I was boisterous, loud, jumping on top of chairs. और किसी ने मुझे आके बोला यार कॉर्पोरेट शो में इतना पागलपंती नहीं होता यार कॉर्पोरेट लोग हैं यार तू क्या कर रहा है you can't make it in corporate events and today by God's grace every corporate company in this country has been kind enough to give me premium rates and saying, Siddharth Kanan, please come and do your thing, which is loud, bindas, maybe over the top. Because I realized you have to decode a human being. एक सी हो या एक कॉलेज का बच्चा हो deep down everybody wants to be real अगर आप प्रिटेंशियस हो पूरी दुनिया आपके साथ प्रिटेंशियस होने वाली है at that time when that person told me कि तू तो लाउड है कॉर्पोरेट अवार्ड्स में तेरा कुछ नहीं होने वाला है आज तक वो इंसान बोलता है कि I redefine the space of corporate hosting मुझे याद है मैं सलमान खान साहब के साथ एक इंटरव्यू कर रहा था और एक लड़की थी who kept holding my shoulder and kept holding it holding it and saying रुको रुको रुको एंड मैं आज Salman and said Salman am I asking you anything wrong? And he said, no, no, I love your style, go on. And then he looked at that lady and, and said, देखो इसको बोलने दो जो इसको बोलना है but I was very disturb after that interview because I was being my self और उस जमाने में हर इंसान सिर्फ यही सवाल पूछता था इस फिल्म में काम करने से कैसा लगा एक्सपीरियंस कैसा था इसके साथ काम करके कैसा लगा प्रैंक कैसा था और यहां पे मैं कुछ भी पूछ रहा था but without hurting any one sentiment ये मेरी फिलोसफी है मस्ती करो मजाक करो जो भी करो किसी को दर्द मत पहुंचाओ and I took that recording and I took it to a music label and I made the owner of that music label hear that recording and I said sir आपको कैसा लगा ये recording उन्होंने कहा मज़ेदार है मैंने कहा सर जिस तरीके से आप अलग फिल्म बनाने की कोशिश करते हैं अलग म्यूजिक बनाने की कोशिश करते हैं क्या मेरे पास सिद्धार्थ कनन के पास अधिकार नहीं है to do different kind of interviews why was that person stopping me every thirty second क्योंकि उस जमाने में पागलपंथी नेचुरल बात करना स्टार से बात करना जैसे वो आपकी लंगोटिया है did not exist but I made sure that recording was play to the bosses so in the future no one one me from doing what I want to do जो दस लोग करते हैं और आप करते हो तो यानी कि आप मीडियोकर हो लाइफ में जिंदगी भर आप मीडियोकर रहोगे कोई आपका नाम तक नहीं पूछने वाला and remember sometimes in your daring things will hit you back on your face you will lose opportunities sometimes you will fall it will hurt you people will be jealous of you people will tell you don't do this you will fight a battle you'll be stressed out but eventually, it's about winning that battle. And trust me, every battle that I fought in my life, at the end of the day, I have won it because I have said I will do what I am, which is being Siddharth Kannan. Thank you, Salman Khan, for supporting me at that stage in my life, which was very, very important. हर इंसान को मैंने सिर्फ ये बोला मैं इसी स्टाइल से इंटरव्यू करूंगा मैं बदलूंगा नहीं and today it's become a phenomenon it's great to see when anchors RJs when people come and tell me you know a lot of people copy your style I am happy about it but I also want tell anchors RJs टीवियोस don't copy my style get inspired and do your own thing that's when you will become an entity of your own याद रखिए जब आप सक्सेसफुल होते हैं तो एक और चीज होती है वो सक्सेस को मेंटेन करना यार टुडे पीपल से सदा you're successful I swear on God I think I'm the biggest struggler in the world today I still wake up as if I am the biggest struggler कि जिस दिन मैं अपने आप को सक्सेसफुल मानता हूं मैं खत्म हूं A philosophy that Mr. Bachchan and I were discussing even a couple of weeks back. You have to be like a student. Today, if someone tells me to wipe the toilet of the shooting area that I am working or shooting in, I will wipe the toilet because I take ownership of whatever I do. I take ownership of people around me. I take ownership of my content. I take ownership of everything. You know, कभी कभार हमारा alter ego होता है एक साइड मेरे अंदर है जो बहुत डरता भी है और एक साइड फेयरलेस है and I am glad both the sides exist sometimes मैं एक अंदर का बैटल फाइट करता हूँ कि यार should I be this guy who is a little scared But this guy who's a little scared motivates this guy who's fearless. Sometimes we have different shades to us. And hear your inner voice. आपकी अंदर की आवाज हमेशा आपको सच बोलेगी and nothing but the truth. So sometimes I get scared too. Despite doing so many interviews, sometimes मुझे लगता है यार ये स्टार से मैं अगर ये बदमाशी वाला सवाल पूछूंगा तो उनका रिएक्शन क्या होगा That is very important because that will keep you on your toes. Remember, if you're not on your toes, then there's a big problem. I woke up, I wake up every day being a little nervous too. I wonder ki when I come back home at the end of the day, will it be a great day or not? Nervousness is important. Being scared is important. At times, having fears is important because that will make you work hard. But when you get on stage, when you get on radio, the other side takes over saying, you know what? मैंने अपना प्रेप वर्क कर लिया है यू नो वॉट जितने भी प्रॉब्लम्स थे मेरे दिमाग में चल रहे थे उसको मैंने खुद इंटरनली एनालाइज करके सॉल्व किया अब मैं फेयरलेस बनने वाला हूं and that's how I take centre stage remember ladies and gentlemen if you are for for bigger thing in life every person is born for a bigger thing in life and if you feel कि कहीं आप कुछ नहीं कर सकते हो slap your self five times Hit yourself so hard and say, you know what, then your existence is not worth it. You're all made for something. You could be a great chef. You could be a great Ludo player. You could be a great, great friend. But whatever you do, try to be the best in what you do. You could be a newspaper delivery boy, but be the best. When you deliver that newspaper, people should say, जिस तरीके से वो newspaper दीवार पर रखता था या दरवाजे पे रखता था was the best way he did it. No job is small. No matter how big you become, no job is small. Every job is big because small, small things lead to bigger things in life. I am Siddharth Kanan. Live life fearlessly, live life in a way that you want to tell the world I was born for a deeper meaning.